lanean jarraituko du auzoak guztientzako leku segurua izan dadin. Baina azpimarratu nahi dugu hau mundu guztiaren ardura dela. Jendarte osoaren erantzunkizuna da beste gizarte eredu baten alde egitea. Libre izan gaitezkeen beste jai eta auzo eredu baten alde. Erasoen aurrea, autodefentsa transfeminista! Gora lezarra feminista! Gora borroka feminista! Gora! aipaturiko erasoa, zein edo zein eraso, onartzen ez dugula dierazi nahi dugu. Horrelako gerta erek ez baitute kabidarik, ez alde zaharrean ez inon. Indarkeria matxista hor hori aurregin!